Что происходит в мире? Почему меняется климат? Изменения климата становятся очевидными и принимают все более угрожающий характер. Несмотря на многочисленные факты, многие люди не знают, что происходит в окружающем их мире. В век информационных технологий бывает достаточно тяжело найти необходимую информацию, а тем более сопоставить ее и проанализировать. Поэтому многим людям кажется, что все происходящие катаклизмы их не касаются и не коснутся в будущем что это где-то далеко, и происходящие изменения климата не являются важными и существенными. Но это уже происходит и касается каждого. Дорогие зрители, на протяжении следующих двух недель мы сделаем обзор того, что происходило на планете на протяжении первых 9 месяцев 2017 года, и вместе сложим разрозненные пазлы происходящих катаклизмов в целостную картину изменения климата. Каждый день в 16.00 по Гринвичу будет выходить новый выпуск январь 2017 года. По Европе и США прокатилась волна аномально холодной погоды. В США зарегистрировано небывалое количество выпавших осадков. В Европе ледяная корка покрыла залив Черного моря и реки Дунай. В Греции и Алтайском крае в России зафиксированы обильные снегопады. Из-за холодной погоды в Испании введен режим чрезвычайной ситуации. Второй год подряд в городе Венеция падает уровень воды в каналах. В результате наводнения в Таиланде оказались затоплены свыше 4000 населенных пунктов, без крова осталось более 4 миллионов человек. Также от сильных наводнений в Малайзии, Филиппинах и Перу пострадало свыше 100 тысяч человек. В десятках городов было объявлено чрезвычайное положение. Увеличилось количество землетрясений на планете. Только в Италии за период с августа 2016 года по январь 2017 года произошло 47 тысяч землетрясений. Учеными было зафиксировано повышение температуры Мирового океана. Люди рождены, чтобы помогать друг другу. Как рука помогает руке, нога ноге и верхняя челюсть нижней. Если бы ты даже хотел этого, ты не можешь отделить свою жизнь от человечества. Ты живешь в нем, им и для него. Мы все сотворены для взаимодействия, как ноги, руки, глаза. Марк Аврелий Пережить грядущие катаклизмы можно будет лишь при объединении всего человечества и качественного преобразования общества в духовном смысле. Если люди совместными усилиями все-таки смогут изменить направление движения мирового сообщества из потребительского русла в сторону истинно духовного развития с доминированием в нем духовного начала, то у человечества будет шанс пережить этот период. Даже более того, и общество, и будущие поколения смогут выйти на качественно новый виток своего развития. Но только в настоящее время это зависит от реального выбора и действий каждого. Во время климатических катастроф каждый человек находится в одинаковой ситуации. Важно протягивать руку помощи друг другу. Что бы ни происходило, важно самому успокоиться осмотреться вокруг и оценить, что может пригодиться. Там где-то кусок проволоки, какая-то деревяшка, там остался рюкзак, в который можно что-то положить, там фляга или еще что-то. Когда человек начинает об этом думать, он переключает свое внимание после возникшего первичного шока. Когда человек сам успокоился, только тогда он способен помочь другому. Люди начинают объединяться и помогать друг другу, когда думают в первую очередь не о себе, а об окружающих их людях, понимая, что рядом такой же человек, как и он. Любую беду вместе пережить намного легче. Она тогда делится на всех. Говорят, победа одна на всех, а поражение для каждого свое. Выход есть в любой ситуации. И в данном случае объединение всех здравомыслящих и порядочных людей во всем мире является жизненной необходимостью для всего человечества. Следующий выпуск смотрите завтра в 16.00 по Гринвичу, в котором продолжим анализ климата за февраль 2017 года. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм.